біз нұрсұлтанның ата заңын біз талқылап ең соңында қорытынды сөзге келдік дәп осы күйінде жарияланып кетсе қазақтың тұқымын құртатын ата заң болады деген қорытынды жасадық мінекей нұрсұлтан тұралы менің пікірімді бүгін келсе содан айтасың серікболсын әбдидің 93 жылғы конституция қорғайық қорғайық деп жатты тұңғыш төраға жоғары кеңестің тұңғыш төрағасы солай деп жатса еліміздің тұңғыш президенті дегеніміз ел ағасы деген нұрсұлтанның болатын болса арада бір жарым жыл өтті өтпеді өзінің конституциясы ал енді ей нұреке менің құрдасым о нұреке менің айтып жатқаным шын ба шын емес па сонда 25 қазан күнгі қабылданған егемендіктің декларациясы ана республика күні деп атап келдік қой сегіз жыл атап келді қытайдан ақша сұрап барады кәрімжанов ана елші қазақ елінің қытайдағы елшісі қытайдан ақша сұрайды сөйтсе қытайдағылар айтады е дейді сендерге ақша керек сендер өздеріңнің егемендіктеріңді тәуелсіздіктеріңді бір жөнге келтіріп алмайсыңдар ма дейді сонда олардың айтып отырғаны 25 қазан республика күні 91 жыл 16 желтоқсанда тәуелсіздік күні дейді Қытай сынайды ақшаны алам, алар алдында алдына республикалардың атын бәрін заңды тұрғыдан жөнге келтіріп алыңдар дейді содан кейін бірден республика күнін атау тоқталар сөйтеді да қытайдан қазақ елі кәріпжановтың қатысуымен елші қытайдан ақшалар бұл туралы газетте жарияланып кеткен мақала бар ол мақаланы көрсеттесе, мен көрсете аламын мінекей айналайын нұрсұлтанның метаморфозасы дейтін құдай маған денсаулық берсе нұрсұлтанның метаморфозасы деп анау басынан қалай өзгерді келді аяғында ең соңында біз осындай жағдайға душар болдық бүкіл пайдалы қазбаларымыздың барлығы кетіп жатыр бірақ алматы қаласының көшелерінде қайыршы қазақтардың саны көбейіп бара ал не дейді қасым жомарт не дейді ана маниді қайтадан сайлады деп ренжіп жатыр халық ал мәни не дейді ана депутаттар не дейді жаңадан сайланған менің айтып отырғаным егер де ұнамайтын болатын болса ұнамайды деп маған ұнамайтын жерін айтсын одан кейін мен олармен сөйлесемін сөйлесемін сөйлесемін сөйлесуім керек мінекей осы Gracias.